ба куча меравӣ ба ҷона гирута ба куча мегзарӣ ба ҷона гирута ки дилма бурдаӣ бовар кидыта ки дилма бурдаӣ бовар кидыта рӯй моли сари ты ҳазор гил дора рӯй моли сари ты ҳазор гил дора ошиқа шидам дыхта киштӣ попота o'sha kuch edimdiq takishdi bobodan madinajonim mani oromijonim mani madinajonim мани мои тобони мани бо ман бимонӣ дӯстат медорам бо ман бимонӣ дӯстат медорам Прикольно, мне понравилось.